poderían, por favor, confirmarme si se escoita ben no fondo? Non se debe de escoitar moi ben no fondo. Acercademos que non, non hai problema, non vou morder a nadie. Vamos a, a comenzar, como todos os anos, ca lectura do pregón. Vou comenzar eu para facer de, de telonero de, de Manolo e despois xa, xa, xa, o que ven. Boas noites, antroideiros. E gracias por acudir. Ainda que aquí non hai premios, tentarei facervos rir. Carrozas cada ano maiores. Que lle pasa aos ingenieros? Din que eso é un síntoma de telo pito pequeno. Se me escoitan no Concello, que os contraten con premura e que se encarguen do remate da Casa da Cultura. Vai arder ese madeiro, de daqui, que con todo o que eu diga, hostias vai a repartir. E gravadeo con coidado que estiar non é delito, pero se o inmortalizas a teixeiro derechito. Os de aquí tamén son bravos, e refírome os de verde, que non la teñen xurada os que imos polo 13. Quinto día xa de festa, vai tocando descansar, que xa non se son tan mozo e iso empeza a notar. Miña conta e as neuronas está todo arrasado, como mobiliario de furelos por encherme demasiado. Vou directo ao tanatorio se chegar a enfermar, pois non terei quen me cure se non o polo pagar. E se morro estou tranquilo, teño sitio asegurado, porque dis que o velorio vai ser pronto ampliado. Que queredes que vos diga? Haiche moito que contar. Está todo tan revolto que non sei como empezar. Quen se aprende tantos nomes que lle dan a corrupción? Gürtel, Nos, Palmarena, Palau, Pokémon e Campeón. No Levante os primeiros, por aquí os outros dous. Hai merda en toda España salpicando a todo Dios. O Pokémon era alcaldes, pero a nosa seica non. Pero hai un fillo adotivo metido no campeón. Aquí é pouco probable conceder obras a dedo. Para obrar fan falla cartos non temos un puto peso. Os Pokémon a Feijó teñen algo escocido. Provocou a desunión entre todo o seu partido. Ademais non desfrutou na selección do resultado. A pesar da maioría, Beiras volve a ter escano. O Palau en Cataluña e os de implicados. Como é Palau da Música, algún xa che cantou claro. Pero eso non importa. Van e fan os despistados. Amenazan ca independencia e o caso está olvidado. Anda mal a monarquía e o rei mal valorado. Por un asesor real foi o xenro aconsellado. Intentou a Casa Real de cara a facer lavado, quitando da súa web o Duque empalmado. Non hai nada que facer. que a infante está casado e aínda que se crucen non lle fala o seu cuñado. Por si isto fora pouco, aparece un tesorero que pagaba algúns consobres cheos de diñeiro negro. É verdade que tesorero, porque lle foi atopado un cofre do tesouro en Suiza ben guardado. PP, CIU e PSOE cócense cefadas en todos os lados. Será por esa dieta estricta que hai políticos cagados. A ver se toman exemplo da última dimisión que, aínda que non é político, é ministro de Dios. Non dimite nin o primeiro. O posto non o dan deixado porque queren evitar de que haxa máis parados. Xustifican o paro con que afecta os países todos, pero é que mal de moitos eche consuelo de bobos. Prometeron melloralo, ca reforma laboral, pero xa che vai un ano e o paro sigue mal. E facerse emprendedor din que é solución. Haberá que coller paz. Levaba todo San Roque esperando decirlo. Houston, tenemos un problema. Todo al troio, perdón. e xa, xa me perdí, quedeime en... Prometeron melloralo ca reforma laboral, pero xa che vai un ano e o paro sigue mal. E facerse emprendedor din que é a solución. Haberá que coller paus e emprender a cos Aquí hai emprendedores, colleron bares os valentes. E se lles dá para o lugar, xa se dan cun canto nos dentes. Outro posible negocio, vivir do que dá a leira, pero paga por adiantado se o queres vender na feira. Se lles ve unha inspección por faceres mala renta que amañen como PP inspeccionando a pola súa cuenta. E volveu subir a luz, non estamos moi contentos. É o único sobre que vemos con algo moi negro dentro. Ainda que isto de cabreo debería estar calado. Temos o que merecemos o partido máis votado. Será verdade iso que din e a vista dos resultados que os votantes do PP le echan droga en el colacao. teñe sorte que lle votaran, porque ata iso está moi mal, e en que a euro por receta está a miña boa sen drogar. Din que serán os ingleses, aínda que o din moi baixiño. Maria leva non aturan as semellantes veciños. Ademais, Europa inteira, pola Merkel presidida, parece a comunidade de aquí non hai quen viva. Esgotado mentalmente, máis estrofas non dou votado, pero logo voló compensa o meu ídolo parrado. En Melilla Berborrea non é o noso maiordón, pero iso cambia polas noites, porque hai bares a montós. Por eso, sinto o contrario, orgullo e satisfacción cada vez que sale Melide en unha televisión. Este conto xa remata, non vai durar eternamente, porque iso só lle pasa aos que mercan preferentes. Se nos parece moi curto, pagándonos sería maior, non vos fago unha factura, en sobres, por favor.